Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды, и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание. Для комфортного усвоения возьми карандаш или ручку с блокнотом и записывай дела и пометки к своему случаю в жизни. Важно. Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой и только потом переходить к прослушиванию данной главы. Переходи по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак, продолжение книги. Для соискателя, руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава номер 8 сфабрикуем мы вакансию. На прошлой неделе. Примечание. Эта книга была написана в декабре 2019-января 2020 Отправил 5 десятков резюме на разные фирмы и получил два звонка с предложением прийти на собеседование. В одной фирме мне предложили подождать два дня и заверили, что точно принят на работу и могу уже ее не искать. С другой фирмы же, наоборот, звонили сами и спрашивали, когда же я приду на собеседование. А вот тут ты, дорогой читатель, должен провести мысленный анализ. Какого хера они сами тебе названивают? Мой опыт показывает, что так поступают работодатели тех фирм, где все плохо, недостача и текучка. Так оно и получилось. Читай дальше. Вот этот день. Я с хорошим настроением иду, лечу на собеседование. Тем более фирма находится в 15 минутах. Ходьбы от меня. Пешком. Прихожу такой. Собралось нас тут, соискателей пять человек. Я сразу думаю, бля, подстава, обман. Надо было сразу уходить, чтобы не тратить свое время. Напрасно. Но я остался, подумав, что, возможно, им всем, как и мне, фортуна пообещала местечко у себя под крылышком. Фасад здания мне напомнил совок эпохи а-ля 45 год, из хроники. Внутри же современный офис с видеонаблюдением, стеклянным столом, модным дорогим кулером для воды. Нам представили мужчину со смешной фамилией и началось перекрестное собеседование. Не с каждым тет-а-тет, -а, сразу со всеми и сразу. Оказалось, что упаковщик им не нужен и разнорабочие также не нужны. Всем остальным Фортуна обещала такое же самое место, как и мне. Вот тут надо было также дорогой соискатель, плюнуть на все и уходить, и обзванивать другие фирмы но я остался, было так уютно и не хотелось снова идти на холод. Оказалось, что на фирму нужны ученики, станочники и условия там жуткие, в цеху жарко. Шумно и вредно, печать на ткани. А это и краска. Короче, час нас допрашивали, я бы сказал в грубой форме, и потом отпустили, девушка так виновата. Посмотрела на меня, но я не расставил, вышив с этого балагана, сразу позвонил в ту контору, откуда названивали и поехал туда, там же. Вот честно пиздуны. Эти работодатели, что не говорят всего по телефону, а говорят все подводные камни при личной встрече. Тут выяснилось, что стажировка три дня бесплатная. Мое желание было сказать, пошел ты нахуй, но я сдержался, потому как мне было интересно, что же так слабенько. Я спросил и получил ответ. Что на дни стажировки оплачивают проезд, это 16 гривен, метро, и можно покушать в день на сумму 30 гривен. Я задумался и сказал, что надо подумать. Меня перебили и дали анкету. Короче, грубо послали. Но ну, я тоже не пальцем деланный и начал читать эту анкету и даже заполнять. Потом прислушался к своему внутреннему голосу. Отдала ручку сотруднице и схватив анкету, убежал при этом, порвав ее на мелкие кусочки и выкинув в урон. Думаю, что я зря сюда приехал, нашел дешевые три тремпеля и купил их. Хоть не зря приехал. Мой вывод таков, никогда не расслабляться раньше времени. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч. Thank you.